သူ့ရဲ့ပေါ်တဲ့လက္ခဏာတွေကလည်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေပဲဖျားတယ်ချောင်းဆုံးပဲအသက်ရှူကြဆိုတော့ဘာကိုကာကွယ်မလဲအသက်ရှူတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အသက်ရှူတာကနေပြီးတော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေကူးနိုင်တယ်အဲ့တော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကူးမဲ့ဟာဝင်နစ်လေကားစီမလာနဲ့လို့တားလို့လည်းမရအောင်နော်လေရဒီဘက်ဒီဖြတ်နေသူနဲ့သူနဲ့ရှူတာကိုမလာနဲ့ပြောလို့မရဘူးသူအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲ့ဒါတွေကိုကာကွယ်ဖို့ပေါ့နော်ဒါကိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မနေဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ကျွန်မတို့ကကိုကိုကိုဂယုဆိုင်မှာ ကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဂယူးဆိုင်နိုင်မယ်ကိုမရှိတော့ရင်ကိုဘသူ့ကိုမှဂယူးဆိုင်လို့မရဘူးနံပါတ်1ကကိုကိုကိုအရင်ဂယူးဆိုင်ဖို့ရေးကြည့်ရကိုမိသားစုကိုဂယူးဆိုင်ရမယ်ထို့အတူအများကြီးပဲကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေတနေ့နေ့စဉ်အလုပ်လုပ်ရတယ်ဘလို့မှအပြင်မထွက်လို့လည်းမရဘူးပတ်စံမရှာလို့မရဘူးစားဖို့တောက်ဖို့နေ့တနေ့ကုန်ရှာပြီးပြန်မဲ့လူအဲ့လူတွေအများကြီးအဲ့လူတွေအတွက်လည်းအရေးကြီးရပေါ့နော်ကိုသိပြီးတော့ကတ်ကိုနေထားလို့မရဘူးပေါ့နော်သူတို့သစင်စင်သူများတွေကို ပေးရမယ်ပေးနိုင်တဲ့အသိပညာကိုပေးရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအရှိကြီးသူတို့ဒါဟာဝူရန်ဗိုင်းရပ်စ်ဘာလို့ပြောနေလို့လဲနားမထောင်နိုင်ဘူးကျုပ်ကကုံသွားထမ်းအောင်ပဲခမားဝူရန်ဗိုင်းရပ်စ်လားမပြောနေတယ်တော့သူတို့ဖြစ်သွားနိုင်တော့အမြန်အရေးကြီးတာတွေပြောနိုင်ဖို့အရေးကြီးရပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာ let's သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘာကြောင့် let's say ခိုင်းနေရခုနပြောတယ်နှာစီချောင်းထိုးတယ်ဖျားတယ်နှာစီချောင်းထိုးလို့ရှိရင်အဲ့ရနေတော့ခြိလိုက်တဲ့ဟာတွေက ဒီလိုမျက်နှာချင်းဆိုင်မှာကူးနိုင်တဲ့အတွက်အခုတချို့သောသူများ master ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတတ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘတ်စကားတွေကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်စီးနေရတယ်ပေါ့နော်ဘတ်စကားတွေစီးရဲ့အခါမှာတလောက်တိုးကျိတ်ကျက်ပြီးတော့စီးနေတာကိုကျမတို့လည်းကိုတွေ့စီးရာတွေပါတွေ့ဘူးပါတယ်ပေါ့နော်အောက်ကကျမထိုင်နေရတယ်ဆိုတော့မတက်ရနေရတဲ့လူကသူ့ဘာသူမကျင်တဲ့ဟိုချီချလိုက်တယ်အောက်ကိုနော် ဘာတတ်နိုင်သေးလဲအောက်ကကိုကလည်းထိုင်နေတဲ့လူပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းအများကြီးကြုံတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါစီးချောင်းဒီလိုနှာချီရဲလို့ချောင်းဆိုးတယ်လို့အဲဒီပေါ်တွေမှာလည်းဒီလိုဘတ်နှာခေါင်းစီးတတ်ထားတာအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့သူတို့ချီခါတွေကနေပြီးတော့ကြားတဲ့ကဘတ်စကားပေါ်မှာ လက်မကင်ဘူးဆိုရင်ပြုတ်ကြပါပဲကားထဲမှာကာရပါပဲသူတို့ခြိထားတဲ့ထားခြိဆောင်ထုတ်ထားတဲ့ကိုလည်းကာရပါပဲเนาะအဲ့ခါကျတော့လက်ဆေးဖို့လိုလာတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဘတ်စကားစီးရဲ့ခီးတွေမှာဒါအရေးကြီးရပေါ့အိမ်ပြန်သွားလို့လက်ဆေးဖို့လဲဆက်ပြားလဲ ဟိုဝယ်နိုင်အောင်တို့စူးစမ်းရမှာပေါ့နော်ပို့တော့ပို့တော့အ ਨੇ ဆုံးဆက်ပြန်လဲဆေးနိုင်အောင်တော့စူးစမ်းပါပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်မအများကြီးပဲဟိုးအရင်ရင်တွေတော့ live ကြည့်ပြီးဆက်ပြန်မရှိရဲ့အိမ်နေဆက်ပြတော့တေးသေးလေးနဲ့လောက်ရတဲ့လူတွေဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အသက်နဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီဆိုရင်တော့လက်ကိုတော့တန်ရှင်းအောင်အပြင်းအပြန်လာရင်ဆေးတာတော့လောက်ရမယ်လူက Facebook တွေပါတဲ့ပြောတယ်ဗျာလူတယောက်ဟာကိုယ့်လက်ဟာအလကားနေတော့ကိုယ့်ပြစ်တာကိုဟိုပုတ်ဒီပုတ်နေတာတနတနာတမနစ်ကို26ချိန်လောက်ပုတ်တယ်ဆိုတော့ ကိုသာမသိလိုက်ဘူးပွင့်မိတာတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါကူးဆက်နိုင်တာတွေအများရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလက်ဆေးရယ်ဆိုတာလဲအသေးမွားလေးလို့ထင်ပေမဲ့တကယ်ကိုပဲယောဂတွေအကုန်ကာကွယ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ซีฟัม caring for well-being